Gazteon emantzipatzeko aukera bakarra alokairua da, baina horretarako gure soldataren euneko irurogeita marra bideratu bar dugu. Horrela, ezin gara emantzipatu. Ikasleontzako etxe bizitzak geroz eta garestuak dira. Logelak konpartitu eta ikasleok asteburuetan lan egitera behartzen gaituzten alokairuak ditugu. Suelos bajos, alquileres altos y racismo, no se puede acceder a una vivienda digna. hipoteca supera el 40% de mis ingresos. Así no puedo vivir dignamente.